Zehra Doğan 2016 yılında Nusaybin'de yaşananları resmettiği için tutuklu. Doğan'ın eserleri Fransa'da bir festivalde sergilenecek. Ben orada aslında yani ressam kimliğiyle... Tutuklu gazeteci ressam Zehra Doğan'ın tutuklanmadan önce ve Diyarbakır cezaevinde çizdiği resimler Fransa'da sergilenecek. Doğan'ın eserleri Eylül ve Ekim aylarında Fransa'nın batısında bulunan Bretanya bölgesinde düzenlenecek Başka Dünyalar Festivali'nde gösterilecek. Festival kapsamında Doğan'ın tanıklığı ile bağlantılı farklı konularda akademisyen, sanatçı, gazeteci ve hak savunucularının katılacağı 8 panelde gerçekleştirilecek. Etkinlikle beraber Türkiye'de kadınların ve cezaevindekilerin durumuna ilişkin farkındalık yaratılması hedefleniyor. Gazeteci Zehra Doğan, 12 Haziran 2017'de Nusaybin'de yaşananları resmetmesi ve 10 yaşındaki Elif Akboğa'nın notlarını haberleştirmesi nedeniyle tutuklanarak Diyarbakır E tipi kapalı cezaevine gönderilmişti. Cezaevi yönetimi Doğan'ın resim yapmasını engellediği için Doğan arkadaşlarıyla birlikte yemek malzemesi için kullandıkları meyve ve sebzelerin renklerini boyaya çevirerek resim yapıyor. Ayrıca sigara paketlerinin folyo kağıtlarını gazete kağıtlarının üzerine yapıştıran ve tükenmez kalemli çizgilerini oluşturan Doğan, eserlerini zerdeçal ve kahve kullanarak renklendiriyor. Ellerinde fırça olarak kullanıyor.